Всем здорова! с вами Тремолоус Russian и я Newsource, и сегодня у нас будет очень интересная тема установка Тремолоус на устройство под операционной системой Android. Хочу сказать сразу, что мы будем это делать через игру Open Arena. Мы запустим Trimlows как мод к этой игре. Хочу сказать, что Open Arena это такой, ну, назвать его клоном третьего квейка трудно, но интересно, что он тоже на движке ID-Touch3 и также, эм, и также поддерживает моды к, э, от третьего квейка. По, получается, мы, мы скачаем раннюю версию Тремелоуса, версия 1.0, это версия мод к третьему квейку, но ее можно запустить из-под Open Итак, начнем. Эм, заходим в Google Play. Эм, извиняюсь, что-то у меня тут... Эм, в поисковике пишем Open Arena. Так, вот она. Устанавливаем. Загрузка пошла. Эм, вот. Теперь открываем. Так и пошла загрузка архивов. Так, я этот момент перемотаю, потому что это будет занимать очень долгое время. <clears throat> Google и вводим Tremulous 1.0 SourceForge. Так, так, извиняюсь, и переходим по первой ссылке. Эм, так. Не дожидаемся начала загрузки, нажимаем на слово Tremulous. Так, эм, теперь, так, подождем. Эм, теперь нажимаем Fails. Нажимаем Fails. Так, и теперь, ой, Files, извиняюсь, так. А теперь, вот, Tremulous нажимаем еще раз. Так, э, выбираем 1.0. И скачиваем вот второй файл весом 95 мегабайт. Отлично. Пошла загрузка. Так. Теперь нам надо э, распаковать архив, который мы скачали. Эм, я буду использовать программу Explorer. Так, э, меня тут запрашивает root. Ну да ладно, так. Вот, э, находим наш архив, который мы скачали. Так, переходим в папку в папку data, obi, data, android data vs openarena sdl fails и так и сюда мы копируем из архива папку tremlows ну я ее перемещу чтобы не тратить место на диск и так вот режим перемещения так и пошел процесс так так извиняюсь он долгий потому что все-таки архив весит э, сам, сам файл в архиве весит 95 мегабайт, поэтому вот так вот. Так, а теперь мы смело запускаем Open Arena. мод, э, теперь выбираем mods, trim и нажимаем на загрузить. Немного подумав, мы увидим типичное меню из Trimlows. Так, э, эм, все работает. Сервер лист не работает, хотя это не удивительно. Так, давайте создадим сервер. Так, э, пустой. Ну ладно, выберем вот такой вот. Э, так, стартуем, так сказать. Ну вот, мы уже видим, что карта загрузилась, это уже хороший знак. Хочу сказать, что это работает и даже на слабых устройствах, я проверял, правда, на слабых я не советую пытаться ставить максимальные настройки, игра будет просто вылетать. Ну вот, мы видим все, все относительно нормально у вас картинка подлагивает, у меня вообще там, ну так, FPS 40 точно есть, это в принципе нормально, так. Извиняюсь, тут, тут управление просто ужасное, так. Э, ну вот, э, мы видим, все работает так. Конечно, управление тут такое, что вообще полный пиздец. <coughs> так, ну, Так. Так, ладно, давайте-ка попробуем хоть один из туп убить, а потом уже как бы будем Вот, готово. Так. Ну вот, как вы видите, все нормально работает. Ну, как бы просто так поиграть ради хохмы, в принципе, возможно. Как вы можете заметить, э, в данном видео нет звука, потому что я записывал через одну программу, которая, увы, не поддерживает вывод аудио на компьютер. Ну, ну да ладно, главное, сам факт есть. Сейчас я хочу попробовать на максимальные настройки все это дело. Так, поставлю здесь вот так, а это сюда, так, и получаем, так, еще вот это, так, и... <coughs> так, скрин, так, color depth, вот, и применяем. Я просто хочу проверить, работает ли на максимальных настройках. Вот самые максимальные, которые такие же, как и на компе. Так, и... И... Тадам! Все работает. FPS не уменьшилось, все работает. В принципе, нормально. Ну вот как-то так, это был такой небольшой туториал, как запустить Tremolows на андроиде. В данном случае я не использовал Open Arena которая поддерживает совместимость с серверами Open ПК версии. Я использовал другую версию Open но сам факт, что работает. Ну вот, как-то так, с вами был Ньюсорс, это был Tremolows Russian, всем спасибо.